ですね普通に、えー、女の子のメイクをしてみましたいつものメイクを使って、えー、女の子のメイクをしただけですはい <laughs> だってさだってだってさ今日ハロウィンでしょハロウィンでしょでなんかコスプレとか普通するじゃないデビね普段からあのピエロなんで スプレのしようがないんだよね、はあ、ということでねあのふ普通の普通に、ね、LGBT の話もしたから普段はこういうメイクはしないんだけどあのまあ女の子っぽいメイクを、えー、してみましたデビコデビコちゃんだよ、はあ、もうねあのねオタクだからね 宅にはねハロウィンなんて関係ないんだよそんなねみんな集まってワイワイすることなんかもうないからうんもう家でゲームしてるし普通にうんもうコスプレとか僕しないしないですからねまあ、ある意味毎日してるんですけどねということであの今日は、えー、デミコちゃんでしたねみんなもあの楽しいハロウィンね過ごしてください 悪いことしないようにねねいたずらいたずらはしないようにねねいやこれ大丈夫かなこれなんか限限りなくなんか普通普通の人になっちゃったけどだ大丈夫これこれこれ大丈夫これお俺俺の知り合いとかこれ見たらバレちゃうよ誰がバレないか大丈夫か女性の人でしょ ねデビーコちゃんでしたもうあのねそうもうもうちょっと髪の毛ねふわふわさせてなかったそうそうこここここここれこれこれこれこれあのオタクにはね、えー、ハロウィンオタクにとってハロウィンっていうのはねあのー、ゲームでねハロウィンのイベントがあるからねその時にね、えー、イベントのこのギルドっていうかねこうタスギルドでねタスクをこうね 回すっていうねそれがもうあのオタにとってのハロウィンだからねハロウィン限定コスチュームとか手にためにゲーム頑張るっていうのがらは真のお宅だから僕はお得なのでハロウィンは関係ないんですだからあえてハロウィンで普通っぽい服を着る逆にね365日で唯一ねピエロのメイクしてお外に出られる日だからあの渋谷にね行こうかなと思ったんだけど いつもだったらね渋谷にねめちゃくちゃ大量のこのコスプレした人が集まるんだけどあのやっぱコロナのことがあるからねあのダメだよっていうアナウンスが出ちゃってるからあの今年はねやめておこうかなってねあの来年はねみんなもあのコロナのことがね静まったら、えー、ハロウィンパーティーをねあの今回はお家で ゆっくりだけど、えー、みんなで、えー、ハロウィンできるようにね、えー、コロナが収まるよといいねねみんなで一緒みんなでハロウィンまた来年はできますようにって、えー、今回はちゃんと準備をしてないんですけど来年はちゃんと頑張ります <laughs> ちゃんと何か仮装しますしますしますということで、えー、デビューでしたああそうだ あのいつもねあの応援してくれてる <laughs> いつも応援してくれてるあのー、あんたあんたあんた見てるあんた見てる出てきてよあんたがさあのガスマスクつけたらどうってあのツイッターでねあのアドバイスをしてくれたから今回は えー、ガスマスク少女になりましたガスマスク少女ゼミだよということで、えー、今できるもの他にはねあのツイッターだったらマジック・ザ・ギャザリングのアモンケットっていうすげえクソのパックがあるんだけど、それのグッズを大量につけて、アモンケットマンっていうのをね、やったんだけどね。 どうああよかったらツイッターでみんな見てね。うんくだらないから。非常にくだらないけど。ね。あの、ガスマスク、今回ぐらいしか作ることないじゃない。ね。ということで、えー、ガスマスクデビコちゃんでした。じゃあね、みんな、あのー、体調壊さないようにね。では。 お菓子でも食べて、さっさと寝ろじゃあなパカパカ